Hebat-hebat mana pun orang lelaki kalah dengan wanita. Sebab tu orang perempuan jangan marah kalau kita ngaji obat isteri dua apa semua. Memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Nah, ha, kita tanya pengarah-pengarah tak berani belaka. Dia duduk di pejabat boleh ha, dia koyok kursi ni.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 Di sini tuh hujan sama anginnya banyak juga istilahnya kejadian-kejadian kayak pohon tumbang ataupun ya di pinggir-pinggir jalan seperti itu mengenai istilahnya mobil ataupun kereta yang parkir seperti itu teman-teman. Apakah di sana juga ada atau bagaimana keadaan kondisi di kampung teman-teman ataupun di kota teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Kali ini kita akan mengaji lagi bersama Ustadz Azhar Idrus teman-teman. Nggak ada habis-habisnya kalau kita mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus. Karena kenapa banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita mendengarkan kajian daripada Ustadz Azhar Idrus. Nah langsung saja di sini ada judulnya itu Senyum Janda Minat Ustad. <laughs> nah langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Soalan seterusnya Seorang saya seorang ibu tunggal ada anak Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja Dan ada yang sudah kahwin Jika saya tetap status seperti sekarang bujang Saya tidak dapat ganjaran 27 kali ganda Sebagaimana orang yang berkahwin Oh. Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya. Tapi saya tidak mahu. Sebab saya yakin. Dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Oh. Saya tertarik dan rasa, rasa jatuh hati kepada seorang ustaz. Ini baru soalan. <laughs> Ah ha, soalan terakhir kita malam ni. Kering tekok dah hamba. Kita baca mula. Saya seorang ibu tunggal dan mempunyai anak. Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah berkahwin. Jika saya tetap berstatus seperti sekarang yang ini bujang, saya tidak dapat ganjaran solat 27 kali ganda sebagaimana orang yang sudah berkahwin. Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya tetapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Allah. Saya tertarik dan rasa jatuh hati Jatuh hati, jatuh hati, jatuh hati. <laughs> Kepada seorang ustaz tapi ustaz tersebut sudah mempunyai isteri. Jika ditakdirkan ustaz tersebut setuju menerima saya sebagai isteri kedua, adakah elok saya pergi berjumpa isterinya dan menyatakan saya ingin menjadi isteri ustaz dan sedia bermadu? Bukan itu saja, malah saya redha giliran saya dua hari saja dalam seminggu dan lima hari untuk isteri pertamanya. Sekian terima kasih dengan jawapan tersebut. Aduh. Aduh. Baca seronok dah baca soalan. Ha. <laughs> Allahu Rabbi. Baik. Jadi dia ni tertarik dengan seorang ustaz. Ha, ustaz mana tahu? Eh, ni tak ni. Eh? Ha. Ha? Ustaz ni? Aida. Ha, mana ada? Ustaz mana ni? <laughs> Baik, seorang perempuan dia ni tertarik dengan seorang ustaz ke tak kira lah orang yang dia rasa boleh membentuk dan membimbing dia Adakah dia patut beritahu kepada isteri dia atau tidak bahawasanya dia ini sanggup bermadu. Dia nak cerita tentang perkahwinan. Beberapa perkara salah yang berlaku dalam masyarakat. Orang Melayu ni dia persepsi dia. Banyak benda yang salah. Kalau orang kahwin dua, dia kata gatal. Miang. Nak? Ha. Miang. Kalau tak kahwin, dia kata tak gok cetong. Kahwin kena tak kena, tak kahwin pun tak kena. Ha, ah, ini betul. jenis Melayu ni. Faham? Kalau kahwin dia komplain. Orang kahwin sama umur, dia komplain. Dia kata orang oh, tak kahwin sama umur, patutnya laki-laki tua 3 4 tahun pada puan. Ha, dia komen tengok. Patu tu tua pula kahwin dengan muda, laki-laki 60 hak puan, 30. Dia kata hak puan ni nak rebut harta. Ha. ha. Hak puang pula tua. 60 hak lelaki 25. Dia kata puang ni main bomoh. Salah ha. terus. Jadi serba tak kena ni jenis Melayu. Kawin dengan janda. Dia kata takkan tak ada anak dara. Apa pergi kawin janda? Ha. Ni persepsi masyarakat. Mentaliti dia gosok. Ha. Bapa janda tu apa artinya? Janda ibu tunggal ni artinya yang sudah tidak ada suami. Betul. Bukan maknanya perempuan jahat. Betul. Anak kahwin dengan janda, mak siapa mengamuk. Bak apa pergi mengamuknya? Janda tu kau puang kan? Yang kita nak mengamuk, anak laki-laki kita kahwin dengan lelaki juga. Ah, Baru kita lah. mengamuk. Tahu tak? Dah kalau janda, repuang ke lelaki? Laki-laki. Puan eh, sama juga. Ni walek power badan anak lara. Ha. Boleh beranak dan sebagainya. Jadi terimalah. Ubah balik. Janda bukan bermakna jahat. Kalau putih kita kata lawa, hitam tak lawa. Nah, ha, dapat cucu putih seorang, rambut merah-merah sikit. Ha, oh, tak ki, tak lari jauh. Bu dalam raga mutuk mah orang petang-petang. Siapa oh? ni cucu cucu aku ni aduk kolompo. Cucu hak duduk sini hak Ipoh, hitam tu dak bawa orang mutuk. <laughs> ha ni. Sana besar kita. Orang gemuk kita kata uduh. Dia kahwin dengan perempuan gemuk. Dia kata Allah gemuknya tak ada hak kurus-kurus sikit. Ha, dah nak orang ni dia nak gemuk. Betul. Nah, dia tengok comel. Hitam tu cantik ke? Kalau tak cantik, hak kulit hitam Afrika tentu tak ada suami. Ni hak di Afrika macam-macam track, macam-macam suku kau. Hak pakai bulu jagung saja, hak pakai daun saja. Nah, hak nampak macam ke netingak mau. Ada suami tau? Ada. Lepet bubur seluk atas kepala ni. Bubur seluk, bubur ni macam-macam. Ada juga tu lelaki nak kerja. Siapa berebu. Betul. Nak? Ha. Betul. Maka kalau bak kahwin dua ni, memang cerita seronok. Saya pernah mengajar di satu pejabat. Dia buat tajuk Alam Barzah. Satu jam. Saya pun mengajar Alam Barzah. Begini, begini, begini, begini. Akhirnya menangis-nangis. Nah, hak puang ni, staf-staf perempuan ni, pegawai-pegawai ofisial ni siapa kesak di tudung ni, air mata. Hak <laughs> laki pula siapa nangis sedih belaka. Lima minit lagi nak tamat, saya tukar tajuk poligami. Dia suka pula. <laughs> Dalam masa kejap eh, dia boleh jadi dah ingat dah alam barzah tadi. <laughs> ah, jangan main. Nah, ah. Bak kawin kawin poligami ni seronok orang lelaki dengar. Nak, orang puan tak suka dengar. Nak, memang seronok pun. Semua kita tanya nak belaka. Neh, cuma tak berani saja. Tok guru gayung. Seorang ni bini. Tok nak? Ha. Saya jumpa dengan Ayonda. Tiga lain. Sahabat saya. Pakat besar dah. Tak mau kabur nama. Dia kata, Ustaz, tak awak kan ni boleh kahwin dua orang? Dia kata, dah awak tiga lain kan? Ni, body gini body. Minum air dengan saya dua orang ni. Tidak kan jadi ayah honda. Kalau kuruh macam ke cicak kobin lah, orang panggil ayah honda tu. Oh tu beleda. Nah, tangan gini, aku kayu ni dengan koka penuh tengang. ni. Ha. Maknanya kalau katok gini, sebelah dua meja. Minum Tak tarik <laughs> Ustaz kan Awak tiga lain kan Tahu dah tiga lain Tapi isteri saya empat lain <laughs> Isteri dia empat lain Dia nak lawan Nampak Seorang kawan Dia ngajar taekwondo Seluruh Malaysia Kadang awak siapa ke Sabah Siapa ke Brunei Di Singapura Dia ajar taekwondo Memang dia minat taekwondo Dia kecil Umur dia 30 lebih ha? Black belt. Dia seorang dengan bini. Dia berani dengan bini dia. Kalau bini dia, bini dia dah sebut nama. Bini dia buat gini. Get to be. Tak. ha. Mu suka. Mu suka ke mu sendiri. Nah, ha, gitu. Hebat-hebat mana pun orang lelaki kalah dengan wanita. Sebab tu orang perempuan jangan marah. Kalau kita ngaji obat isteri dua apa semua. Memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Nah, ha, kita tanya pengarah-pengarah. Tak berani belaka. Dia duduk di pejabat boleh ha? Dia koyok kursi ni. Ha. I tak nak. I nak hari ni juga. Ha. Tu di pejabat. Dia balik di rumah. Gini sembuh bini. Padahal bini ni tak sekolah pun. Dekat tang dua. Cek kita bini. Takut dah. Jangan bimbang lah kau perempuan. Jadi, bila kita nak pada seorang lelaki laki yang kita rasa dia boleh bimbing kita, tak ada masalah. Betul, pepatah, pergi mencari timba adalah sudah tidak dipakai lagi. Dalam Islam, orang perempuan tengok orang laki-laki itu baik, rasa boleh sesuai untuk jadi bimbing dia, maka boleh beritahu hasrat nak eh, supaya ambil dia sebagai isteri. Nak. Ha, jadi adakah bila kita nak berpoligami kita kena beritahu kepada isteri eh? tak payah dah kalau kita nak beritahu silakan nampak tak ada masalah pun tak wajib beritahu tak wajib tak beritahu kita mana tengok mana yang terbaik nah cuma ingat orang perempuan jangan bila kita tengok orang kahwin seorang lagi jangan kita kata jahat kepada isteri kedua ah. dan ni orang Melayu bila dia kahwin dia akan lakor, kata lakor. perampas suami orang salah ini bukan perampas suami orang poligami harus dalam Islam kalau kita kata perampas, mana kita kata Allah ini buat hukum yang tidak elok, tidak sesuai. Allah. Kalau kita kata orang yang jadi isteri kedua perampas suami orang, maka kita kata kepada mak kita sendiri. Sedangkan mak kita berpoligami. Betul tak? Mak kita siapa? Umul mukminin? Isteri-isteri Rasulullah? sebelah orang mak kita tak? ummul mukminin ibu bagi sekalian orang beriman bila kita kondeng poligami orang bermadu kita kondeng mak kita sendiri Allah wajib kita kena hormat ummul mukminin nah jangan mulut celupa yang rampah rumah suami orang dia kahwin orang dengan suami orang lepas tu dia suruh cerai isteri tua ini baru perampas suami orang faham kalau ah, kahwin untuk berkongsi tak ada masalah bermadu ah, okay, okay. nah ha, madu tu manis ke pahit manis manis faham ha, cuma banyak le lah ni madu tidak asli <laughs> Dulu kalau jual orang kampung jual asli. Le lah ni kita pergi ke Merah Island berhenti tepi jalan orang asli jual pun hok tipu. Tak tuan kata orang kampung juga. Orang asli pun. Ah, asli, asli, asli. Padahal bukan madu tu asli. Dia asli. <laughs> Allah. Jadi kadang-kadang orang kata bila kita tunggang dia pekat. Itu ah, asli. Dia bubuh banyak gula jadi pekat. Macam-macam. Kadang-kadang dia kata semut tak urung. Nak? Ha, ah, dia bubuh maknanya obat. Jadi semut dah urung. Jadi nak tahu ke ni Senang aje madu asli ni kalau kita buat balik di rumah bini marah. Ha, asli je tu. <laughs> nah. Ha. Nah. Ha. Orang laki-laki suka tak kahwin seorang lagi? Ni pakai spek. Nak tak? Suka tak? Suka? Dah, dah kahwin tak? Dua? Satu? Lepas tu? Bila seorang lagi? <laughs> Ha? Ya ke tak? <laughs> Tengok pada muka mu ni negak rumah. ha. ha. Nah, Jadi baik kalau awak jadi isteri awak suka suami awak suka kahwin seorang lagi. Tak suka tak? Ha. Ah. ha begitu juga orang perempuan patut tak boleh salah ke dia. Dia tak suka bermadu jangan marah ke dia. Itu ah. sudah fitrah. Dah leceh kita jadi orang perempuan. Dia suka tak suami kita kahwin seorang lagi? Betul kita tak suka. Nah, ha, cuma kaum perempuan tidak mendoakan suami dia kahwin lagi. Tapi kalau suami dia kahwin lagi, suami dia tidak mampu nasihat. Jangan bang. Saya belum suruh beli selipar RM30 pun abang beli RM3. Jadi kalau nak kahwin lagi, berhati-hati. Biarlah kita ada cukup nafkah. Betul. Nak. Dah kalau tak mau bagi isteri kita marah, kita beri kesenangan kepada isteri kita. Baru dia tak marah. Nah, bang, piti seri, duit seribu, bagi dua. Tu amalan kita. Bang, piti tiga ribu, bagi enam. Nah, bang, beli gata sorak, beli dua. Ha. Maka dia seronok dengan kita. Nah, ha. selalu awak pergi makan angin apa semua, maka baru dia dia tak marah. Ni dok. Bang, sipa ni putuh dah. Beli hak baru lah. Eh? Ha, nak buat jalan petang karang. Brum, tak lalu motor. Bini kata sayang sama abang aku. Aku suruh beli kasut pergi selalu kedai. Padahal bukan beli kasut, pergi cari dawa. Tak. <laughs> Mari cocok. Masuk dawa suruh pakai lagi kasut. Nah, Ha. Bini suruh beli gelang baru 280 ha aluh tu dak. Dak beli pun dia kata tak ada duit. Lepas beli mesin ngai Shimano 12 ball bearing tujuh ratus ringgit ha? bulik ha, ni kata bodoh nak kahwin ramah bini hak seorang pun muda mendakwi kemewahan ha. biar bini seorang ni musombak makanan siapa mutoh barulah dia beri muka kahwin lagi nak ha. dia bangun pagi tu dia nak pakai rata hak mana rata mana pagi ni oh ni hak sipuh ni empat segi ni tiga segi ni empat segi nak oh, ni hak lima kilo ni tiga tayar ni empat belah gereng Barulah dia tak marah. Nak, ni kawan tu pakai getah ikat ikat ikat ikan pakai tangan. Nak, ha, gicu pun beli pasar malang, RM9 gicu. Sekali ponyoh patah, lekat atas hidung. Faham <laughs> tak? Lepas tu mu nak kahwin lagi pula. Kain tudung dia beli hak RM3, RM10. Berkeduk-keduk sekali. Nak, mana macam mana dia nak beri kita kahwin lagi kita ah, sendiri tak mampu dia suruh kita beli beg tangan hok 200 300 kita ah, beli beg tangan hok 13 ria dua kali pakai cabut kita spoiler kereta saja ni 450 boleh jemur seluruh dalam spoiler tak ha, jadi kita sendiri tidak adil dengan isteri yang satu macam mana dia nak rasa redha kita bermadu betul, betul. Ha, jadi kita berikanlah dia rasa keseronokan dalam kehidupan akhirnya dia yakin dah kita ini akan adil dan akan tetap sama dan dia tidak akan rasa dianak tirikan walaupun bermadu maka dalam keadaan begitu barulah aman damai dan jangan tipu isteri kita kahwin tak kabur ke dia kahwin tak kabur ke dia kesian ke dia jadi kita seolah mempermain-mainkan dia beritahu molek sebaiknya kalau kita nak kahwin dengan orang puan ni kita ambil nombor telefon dia, Facebook dia, Skype dia, biar dia berhubung dengan bini kita, ni awet abang hok baru ni. Ha, kawan lah dengan dia. Nak chatting lah dengan dia. Kalau awak kawan molek kayak gini, saya kahwin lah. Nak, jadi ha, nak kahwin yang terbaik, biarlah yang isteri kita suka, isteri kita seronok dengan orang tu. Nak, boleh jadi? Boleh. Tak percaya? Terang. Insya Allah. Jangan tipu dia. Ni nama perempuan. Ni nombor telefon ni BBM dia hok ni WhatsApp dia ha. nah hok ni dia punya Facebook hok ni dia punya tweet ha awak kawan dengan dia Tiga 4 bulan lagi serasi saya kahwin dengan dia kalau tak serasi tak apalah saya cari hok lain pula katalog banyak <laughs> Okey guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi pembahasan daripada Ustaz Azhar Idrus pasal janda minat Ustaz dan ya yeah, nak try ke? <laughs> Okay, kalau nak try sila coba. Yang terpenting adalah jangan pernah berbohong ya kawan-kawan sekalian kepada istri kita. Kalau memang ada orang ya kan. Nah, setidaknya dia boleh berkawan dengan istri kita. Lepas tu ajaklah macam tu kan. Ha, ah, itulah. <laughs> tak tahulah saya nak cakap apa pasal ni. <laughs> Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan bagi kita semua Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ya Mencintai kebaikan Dan juga senantiasa mencintai istri kita Karena kenapa ada-ada apapun ya kan Apa-apapun yang ada dalam keluarga kita Semua itu bergantung ya kan Maksudnya dalam pelayanan Dalam istilahnya mendidik anak ya kan Semua itu istri yang melakukan Maka daripada negara itu hormati dan juga sayangi mereka agar supaya mereka ni bahagia.